नमस्कार स्विच स्टेटमेंट पर इस PHP ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है मैं इस पर आपको एक नया अध्याय दिखाने जा रहा हूं क्योंकि यह PHP की एक महत्वपूर्ण विशेषता है चलिए जल्दी से सिंटैक्स बनाते हैं इफ स्टेटमेंट के लिए स्विच स्टेटमेंट एक सब्स्टिट्यूट है यह अधिक स्पष्ट और प्रबंधीय चयन है हालांकि इनपुट एक एक्सप्रेशन है तब किसी की वैल्यू इनपुट करते हैं और फिर इसके समान वैल्यू सेव करते हैं उसके बाद हम कोड को निष्पादित कर सकते हैं यदि इस वैल्यू से मैच करता है या समान होता है यह तुलनात्मक तकनीक नहीं है तो इफ स्टेटमेंट की तुलना वैल्यूज को मैच करने तथा आउटपुट्स के लिए जो कि इनपुट पर निर्भर है हम कहने जा रहे हैं स्विच चलिए शुरू करते हैं स्विच इसके लिए बेसिक कोड है चलिए यहां एक एक्सप्रेशन रखते हैं उदाहरणस्वरूप मैं यहाँ एलेक्स लिखूँगा चलिए एक छोटा प्रोग्राम बनाते हैं और मैं इसे समझाऊंगा जैसे ही हम आगे जाएंगे इफ स्टेटमेंट की ही तरह हम यहाँ करली कोष्ठक रखेंगे अब चलिए जांच के प्रत्येक ढंग को देखते हैं हम यहाँ वैल्यू की जांच करना चाहते हैं अब हम इसे कोटेशन मार्क्स में रखेंगे आप स्पष्ट रूप से क्रमांकन नहीं कर सकते तो जो हम टाइप करेंगे वह है केस की वैल्यू जिसे हम मैच करना चाहते हैं उदाहरण स्वरूप एलेक्स फिर हम कोलन या सेमी कोलन टाइप करेंगे और फिर कंडीशन यदि शर्त केस आपके द्वारा चुने हुए स्विच एक्सप्रेशन के साथ मैच होता है तो मैं टाइप करूंगा echo you have blue eyes अपनी केस तुलना को समाप्त करने के लिए हम ब्रेक और सेमीकोलन का उपयोग करने जा रहे हैं याद रखें कि हमने यहां सेमीकोलन का उपयोग किया है लेकिन यहां नहीं अब दूसरा केस चलिए देखते हैं कि इसे कैसे करें मैं बिली टाइप करूंगा और echo you have brown eyes ठीक है और फिर ब्रेक और सेमीकोलन यह एक इंटीग्रेटेड इफ के समान है यही कारण है कि मैं कह सकता हूं यदि आपका नाम एलेक्स है तो echo you have blue eyes या एल्स यदि आपका नाम बिली है तो echo you have brown eyes संभवतः कुछ लोगों को इस तरीके से यह करना आसान हो यह अधिक पठनीय है किंतु यह पसंद का मामला है ओके हमें और केसेस नहीं मिले मैं इस उदाहरण के लिए केवल एलेक्स और बिल्ली का उपयोग करने जा रहा हूं यहां मैं कहूंगा डिफ़ॉल्ट जो कि एको करेगा I don't know what colour your eyes are ठीक है हमें इसके बाद ब्रेक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ अधिक केसेस नहीं है स्पष्टता यहाँ इसके बाद कोई ब्रेक नहीं है क्योंकि यहाँ चुनने के लिए अधिक विकल्प नहीं है अच्छा तो हमें यहाँ अपना स्विच मिल गया है चलिए इसका उपयोग करते हैं अब मैं अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए इस एलेक्स को यहाँ वेरिएबल के साथ बदलने जा रहा हूँ अतः मैं टाइप करता हूँ नेम इक्वल्स एलेक्स और मैं आपको इसे तय करने के लिए दूंगा फिर मैं नेम कहूंगा अतः आप यहाँ देखेंगे कि हम वेरिएबल को कैसे संयुक्त करते हैं अभी से आपको जानना चाहिए कि इसे कैसे करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और देखें कि यह कैसे कार्य करता है आप स्विच कहेंगे आप इस एक्सप्रेशन को लेंगे जो एलेक्स के समान है मूल रूप से यह वह केस है जो एलेक्स के समान है और यह इसका अनुकरण करेगा ब्रेक इसे समाप्त करेगा और यह केस है बिली और इसे एको करेगा और ब्रेक के साथ समाप्त करेगा यदि नाम राहुल है डिफॉल्ट रूप से एको होगा I don't know what colour your eyes are okay तो चलिए इसको चलाने की कोशिश करते हैं केवल संशोधित करने के लिए हम देख सकते हैं कि एलेक्स एलेक्स से मैच करता है तथा आउटपुट से भी मैच करता है आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ आप कई लाइनों वाला कोड एंटर कर सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं यह ब्रेक निर्धारित करता है कि केस कहाँ समाप्त होता है एक इफ स्टेटमेंट को ब्लॉक को समाप्त करने के लिए करली कोष्ठकों की आवश्यकता होती है हालांकि यहां ब्लॉक की समाप्ति को ब्रेक निर्धारित करता है वैसे इन्हें ब्लॉक्स कहते हैं तो इसे बिली में बदलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है यू हैव ब्राउन आइज वास्तव में हमने यहां क्या निर्धारित किया ओके okay. अब मैं इसे काइल में बदलता हूं और रिफ्रेश करता हूँ I don't know what colour your eyes are क्योंकि वहाँ कोई ब्लॉक नहीं है जो हमारे प्रोग्राम फीचर में काइल की आंखों का रंग निर्धारित करे अतः यह मूल रूप से स्विच स्टेटमेंट है यह कोशिश करते हैं कुछ इसका उपयोग करना पसंद नहीं करते कुछ इसके उपयोग को वरीयता देते हैं यह संभवतः इफ स्टेटमेंट से अधिक तेज है यह नियंत्रण करने के लिए आसान है यह ज्यादा अच्छा दिखता है तो यह सच में आपकी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर है यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है आई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ